Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial de Jesús HN Big Gamer y como podrán darse cuenta en el título, el video de esta semana es el siguiente. Ya saben que siempre comienzo con la parte rápida y después con la parte lenta, así que ¡comencemos! <laughs> Muy bien, esto ha sido todo el video tutorial de esta semana. Ya sabes que si te gustó puedes dejar tu like, si no tu dislike.